cik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So hari ni Aku akan bermain free for all mod Dalam COD Ok jom ah, Dan uh, Sila like this video ok Nanti dalam 20 sub, sub subscriber nanti Aku akan buat giveaway Jangan lupa untuk subscribe ya Ini pun first time kat ni May free for all. Uy, bapa. double kima aduh Killer drone deployed. Recon is Standing by. Repeat. UAV recon is standing by. Dan macam Jadi uh, aku dah ada aku dah ada game start. Um, request aku tiga. Okay, jadi uh, mungkin insyaAllah hari Sabtu ni kot kita boleh main sama. Okay, jangan lupa untuk subscribe di channel, okay? Aku nak boleh supaya kita boleh capai road to 100 sub. Jom tengok berapa kira kita dapat. Okay. Hey, eh, so kami. Oh, lupa. Okay. Uh, ah, jangan lupa subscribe dan like this video, okay?